就离了个大谱。事情是这样的，我是浩哥，平平无奇，一米九，幻想寻找一位公主，可谁料成了他的公主。主要是他比我还高，比我还壮，还长得好看，体力还好，还请我吃饭，还陪我逛展，还送我花，还给我惊喜，还陪我长大。他说还会陪我更久。我说。